You are my honey bun, sugar plum, pumpkin, the pumpkin. You are my sweetie.

Ha ha ha. cat, cat, I have a cat. 笑。 爸爸妈妈去上班，我去幼儿园啊！爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。爸爸妈妈去上班，我去幼儿园啊！砰啪啷啪啷。

草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到天涯，遍地是花香，流浪的人。 true.